皆さんこんにちは葛飾吹奏楽団ジュニアバンドです本日はパレードに参加をしたマーチングバンドのお兄さんお姉さんと一緒に「雷神」「ルパン三世」「マイ・ウェイ」「アフリカン・シンフォニー」の4曲をお届けします指揮矢田部圭一と共に楽しく演奏しますどうぞお聴きください